разберем метод решения задачи кораллы. Эта задача также была на связанном туре чемпионата СНГ 2017 года, но она для решения не требует никаких дополнительных условий, решается самостоятельно. А, первое, что нужно сделать, это определить размер сетки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Сетка квадратная размером 9 на 9. Далее обратите внимание на ряды с большими числами, либо сумма, где велика. Например, крайний левый ряд 3 и 3. Это 6, да еще клетка между ними 7. Это довольно много. Раз, два. Третья клетка. Пусто. Раз, два, третья клетка. Снизу раз, два, третья. Пусто. Раз, два, третья. И в данном ряду шестерка. Тоже довольно большое число три клетки в середине будут заняты. А в данном ряду каждую из групп не меньше двух клеток содержит, значит, эта группа должна быть продолжена. В следующем ряду есть пятерочка, большое число, но она не может начинаться с начала, поскольку раз, два уже образуют квадрат 2 на 2. Значит, она начинается хотя бы отсюда. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Удаляем квадрат 2 на 2. Единички в данном ряду ограждаем. И в этом ряду также единички ограждаем. Простых ходов более не видно. Поэтому обратим внимание на два соседних ряда с большими числами. А предположим, что эта группа состоит из трех клеток. То есть данная клетка тоже заполнена. Эта клетка, соответственно, пуста. Касание углом мы должны реализовать через соединение. То есть где-то тоже должна быть заполнена, но данная ситуация невозможна, поскольку в этом ряду у нас только единички стоят. Поэтому наше предположение о том, что это три клетки, неверно. Значит, это две клетки и три клетки. Здесь также не могут быть, а реализован только здесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Группа из пяти клеток уже не может начинаться ни отсюда, ни отсюда. Максимум отсюда. Раз, два, три, четыре, пять. И касание углом мы должны также реализовать. Поэтому все пять клеток уже образовались. Снова касание углом. Убираем его. Три клетки в этом ряду уже реализованы. Одна клеточка не может быть здесь касание углом, значит она только здесь. Весь ряд нами заполнен, как и этот. В левом ряду для данной группы клеток единственная возможность выйти вверх. Троечка. Только единички, ограждаем их. Шестерка. Три клетки есть из них. Продолжаем до конца. Вычеркиваем оставшая единичка где-то вот из этих двух клетках. И в нижнем ряду ограждаем группу из одной клетки. Теперь снова. Нет, вот еще тройка осталась. Две клетки есть. Третью продолжаем. Ограждаем, вычеркиваем. Теперь уже точно не видно простых ходов. Поэтому обратим внимание вот на эту двойку. Двойка всегда довольно неудобная группа, поскольку она не может соединять две группы снизу. Она должна всегда отстоять от нее как минимум на одну клетку. Но тем не менее, вот здесь двойка находиться не может, поскольку будет касание углом. Следовательно, данная группа из двух клеток может находиться вот так, либо вот так. Значит, вот эта клетка точно пуста. Иначе бы она образовала группу 2 на 2 с одной из этих двоек, либо с этой, либо с этой. И раз она пуста, значит, эта единичка уже реализована, а тройка находится где-то ниже. Но вот эта пустая должна выйти. Она не может быть озером внутри острова. Значит, это тоже пуста. И три клетки. Раз, два, три. Раз, два, три. Заполняются так. В нижнем ряду во втором снизу только единички, ограждаем их. И теперь вот этот ряд с большими достаточно числами 2 и 4. Эта клетка пуста, одной тут нет. А из оставшихся 7 клеток все должны быть заполнены, поскольку тут 6 и между ними еще одна. То есть все края заполнены. Раз, два. Хотя бы на две клетки. И сверху тоже на две. Но уже получилось, что и все четыре мы реализовали. Здесь ряд заполнен, соседняя единичка тоже стоит. Группа 2 на 2. Три клетки реализуются вниз. Тут две клетки уже заполнены, вычеркиваем их, как и тут. Эти три клеточки могут быть только внизу. Сверху они не поместятся. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот эти две клетки точно относятся к четырем. Да, например, либо налево, либо направо. Но получается, что уже все три группы клеток есть. 1, 1, 4. То есть вот здесь точно единичка, а здесь точно пусто. обе группы уже отмечены. Неясно, какая из них тройка или единичка, но важно то, что вот эти клетки точно пусты. Значит, данная четверка выходит ниже. Раз, два, три, четыре. Далее. В нижнем ряду четверка. Не может поместиться вот сюда, значит она точно здесь. Раз, два, три, четыре. Обе единички в этом ряду реализованы. Вычеркиваем. Значит, троечка в верхнем ряду только здесь. И единичка уже реализована. Весь ряд у нами заполнен. Эта единичка есть. Обе эти единички также есть. Значит, все остальные в данном ряду пусты. Четверка уходит сюда. А вот эта группа клеток должна соединена быть с общей массой. Значит, четверка выходит вот так. Это четверка не может продолжена быть сюда. Их будет 5. Значит, это пусто. Четверка уходит чуть выше. И соединяем эту группу с верхней через троечку. Ограждаем. 1,4 уже реализованы. Пусто. И здесь 1,4 реализованы. Вычеркиваем. Пусто. Значит, эта единичка может быть только вот тут. Также весь ряд 1,1,2 реализован. Как и здесь. Вычеркиваем. Как и здесь единички ровно 3. И троечка слева. Проверим соединению. Коралл связан. Ну, единственное пустое место отметим. Задача решена.